A un grup de treballadors només se'ls va donar els consells habituals a la revisió mèdica anual i a l'altre es van introduir canvis d'hàbits reals i tutelats. En sis mesos els resultats eren clars. Milloren els factors associats al risc cardiovascular, perdent pes, perímetre de cintura, disminució de greixos en sang i de marcadors d'inflamació. I també els millora la qualitat del son i la salut mental i emocional, la empresa sí implica activamente. Y nuestra hipótesis ha sido trabajar con tres conceptos. Dieta mediterránea, incremento del ejercicio físico y, sobre todo, el componente de salud mental que haga que todos estos componentes se adhieran. Por desgracia, no siempre querer es poder y aunque querer es el primer paso, para pasar a la práctica necesitamos herramientas psicológicas adecuadas para que estos cambios se produzcan de verdad y se consoliden. Els han fet menús saludables i de temporada. Els han canviat l'entrepà de la pausa de pa blanc i embotit per un de pa integral, cereals i vegetals o peix en llauna i hi han introduït un grapat de fruits secs al dia. Per fer exercici tenen a disposició un espai i monitors per assessorar-los i sessions amb psicòlegs, alguns també amb la parella del treballador per analitzar i veure com canviar els hàbits. ¿Es posible mejorar la salud de los trabajadores con una intervención como la que has realizado en SEAT? Y la ilusión que podía haber es que eso se extendiera a otras empreses eh, de todo tipo, perquè seria la manera de poder llegar més a la societat. L'estudi encara té una segona part, de la qual presentaran els resultats en uns mesos. Han recollit mostres de femta de més de 1.000 participants. Amb aquestes analitzaran quins canvis s'han produït en el micromioma intestinal, que s'ha demostrat cada vegada més important per la salut en general. Marta Rufat i Trigàs, TV3, Barcelona.